सध्या कोरोना व्हायरसमुळे आपल्या देशातून दुसऱ्या देशामध्ये जायचं म्हणलं की दहा फॉर्मॅलिटीज आहेत पण सध्या यावरती तोडगा काढण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने ट्रॅव्हल कॉरिडॉर किंवा ट्रॅव्हल ब्रिज असा एक कॉन्सेप्ट अंमलात आणलेला आहे तर यू केमध्ये समरमध्ये लाईफस्टाईल कशी असते म्हणजे ब्रिटिश लाईफस्टाईल इन समर किंवा यू केमधले ऋतू कोणते आहेत यू केमध्ये वातावरण कसं असतं अशा वेगवेगळ्या विषयांवरती मी व्हिडिओ बनवलेले आहेत जे तुम्हाला आय बटनमध्ये मिळून जातील कोणताही माझा व्हिडिओ बघताना प्लीज आय बटन चेक करत जा कारण तिथे मी त्या व्हिडिओशी रिलेटेड जे व्हिडिओ आहेत त्या आय बटनमध्ये लिंक करत असते आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि सबस्क्राईब बटनासमोरचं घंटेचं बटन पण दाबायला विसरू नका म्हणजे अपडेट्स मिस होणार नाहीत तर सध्या या अशा सुखावह उन्हाळ्यामध्ये बाहेरच्या देशातल्या लोकांना जर यू केमध्ये फिरायला यायचं असेल तर कोणकोणत्या देशांना परवानगी आहे का आणि त्यात भारत येतो का हा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आज मी तुमच्यासोबत डिस्कस करणार आहे कारण कालच ब्रिटिश सरकारने लिस्ट पब्लिश केली की कोणते देश हे ग्रीन झोनमध्ये येतात तर या देशातून कोणतीही व्यक्ती जर इंग्लंडमध्ये आली तर त्यांना कोणतंही आयसोलेशन पाळावं लागणार नाही आणि ते त्यां डायरेक्टली दुसऱ्या दिवसापासून त्यांचं काम सुरू करू शकतात पण याच देशांमध्ये जर ब्रिटनमधल्या एखाद्या व्यक्तीला जायचं असेल तर त्यांना त्या त्या देशाचे आयसोलेशनचे नियम पाळावे लागतील आता उदाहरणार्थ या लिस्टमध्ये ग्रीस आहे पण ग्रीसने ब्रिटिश लोकांना पंधरा जुलैपर्यंत ट्रॅव्हल बॅन केलेलं आहे कारण ग्रीसपेक्षा ब्रिटनमध्ये कोरोना व्हायरसच्या केसेस जास्ती आहेत म्हणजेच यू केपेक्षा कोरोना व्हायरसच्या केसेस ज्या देशामध्ये कमी आहेत त्या देशातल्या लोकांना यू केमध्ये टुरिझमसाठी यायला परवानगी आहे आणि एअरपोर्टमध्ये उतरल्या क्षणी त्यांना जे हवं ते ते यू करू शकतात त्यांना कोणतीही आयसोलेशन किंवा क्वारंटीन पाळायची गरज नाही पण कोणी जर ॲम्बर झोनमधून किंवा रेड झोनमधून येत असेल मुळात रेड झोनमधल्या देशांना यू केमध्ये यायची परवानगीच नाही पण ॲम्बर झोनमधल्या देशातल्या लोकांना जर यू केमध्ये यायचं असेल तर आल्यानंतर काही काळाचं म्हणजे चौदा दिवसांचं आयसोलेशन पाळायला लागेल यू केमधला कोरोना व्हायरसच्या वॅक्सिनचा अपडेट किंवा यू केमधली कोरोना व्हायरसची परिस्थिती किंवा यू केमधल्या सरकारने दिलेला financial support for the people in Britain या विषयावरती आपण व्हिडिओ बनवलेले आहेत जे तुम्हाला परत आपल्या चॅनलवरती मिळून जातील तर मला स्वतःला या जुलैमध्ये भारतात यायचं होतं आणि मी यू केमध्ये राहत असल्यामुळे जेव्हा मी भारतात येईन तेव्हा मला भारतात परवानगी आहे का यायला किंवा आल्यानंतर मला काही आयसोलेशन पाळावं लागेल का असे वेगवेगळे नियम मी देखील पाहत असते मला या उन्हाळ्यात भारतात यायचं होतं कारण मला माझ्या फ्रेंड्स आणि फॅमिलीला भेटायला माझा प्लॅन होता या जुलैमध्ये यायचा आणि माझी वहिनी ही पुण्यात राहते आणि ती एक सॉफ्टवेअर इंजिनियर आहे ती एक सॉफ्टवेअर कंपनीमध्ये काम करते आणि तिला खूप कुकिंगची हौस आहे she is just expert in cooking she cooks like very good dishes सुग्रणे असं म्हटलं तरी चालेल मला कधीतरी असं वाटतं की ती एवढी नोकरी करून इतके छान छान पदार्थ बनवते इतकी छान सगळे ते पदार्थ सजवते आणि म्हणून मी तिला खूप तिच्या रेसिपीज विचारत असते तर ती म्हणाली की तू जशी रेसिपी विचारतेस तशी बरीच लोक रेसिपी विचारतात तर मी पण एक यूट्यूब चॅनल सुरू करते आणि तिने खूप झकास एक मस्त यूट्यूब चॅनल सुरू केला ज्याचं नाव आहे रुची संस्कृती ज्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते नक्की चॅनलला भेट द्या आणि तुम्हाला आवडला तर नक्की सबस्क्राईब करा कारण तिच्या रेसिपीज ज्या झटपट असतात म्हणजे ज्या वर्किंग मदर्स असतात किंवा ज्या बायकांना कामाला जाताना खूप पटकन पण पौष्टिक पौष्टिक रेसिपीज बनवायच्या असतात त्यासाठी तिने हे चॅनल सुरू केलं आहे कारण ती स्वतः एक वर्किंग मदर आहे आणि that is why she keeps sharing her quick recipes म्हणजे पटकन होणाऱ्या म्हणजे मुलांसाठी असतील किंवा सहज स्वतःसाठी असतील अशा खूप छान रेसिपीज ती शेअर करत असते चॅनलचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे इंग्लंडमधून फ्रान्समध्ये गेल्यानंतर आयसोलेशन हे मेंडेटरी नाही पण पाळण्याचा सल्ला दिला गेला आहे जर तुम्हाला पाळायचं तर पाळा जर पाळायचं नसेल तर पाळू नका त्याचप्रमाणे फ्रान्समधून इंग्लंडमध्ये आल्यानंतर मात्र काही काळाचं आयसोलेशन पाळायची गरज नाही कारण फ्रान्स ही कंट्री ग्रीन झोनमध्ये येते त्याचप्रमाणे फ्रान्स इटली स्पेन या कंट्रीज ट्रॅव्हल ब्रिजमध्ये येतात तर हा जो कॉन्सेप्ट आहे हा यू केमधला अशा पद्धतीचा आहे सध्या हे क्वारंटीनमध्ये बऱ्याचदा आपण सगळेजण घरी आहोत आणि मी माझे सेल्फ आयसोलेशनचे छंद अशा विषयावरती एक व्हिडिओ बनवला होता तर त्याचप्रमाणे मला तुम्हाला एक अपडेट द्यायचा होता की मी सध्या आयसोलेशनमध्ये काय करते तर सध्या क्वारंटीनमध्ये किंवा आयसोलेशनमध्ये तुम्ही स्वतः काय करताय हे मला व्हिडिओवरती कमेंट करून नक्की कळवा मी यापूर्वी माझे सेल्फ आयसोलेशनमधले छंद या विषयावरती व्हिडिओ बनवलाच होता पण मी तुम्हाला काय काय वेगवेगळं केलं हे तुम्हाला थोडक्यात सांगू इच्छिते कारण जसं तुम्हाला माहिती आहे की मला क्रोशे करायला खूप आवडतं तर सध्या मी असं क्रोशे करून एक नेक पीस वगैरे बनवण्याचा किंवा ॲप्लिके बनवण्याचा खूप विचार करते ॲप्लिके म्हणजे जे पॅचवर्क वगैरे असतं ना तसं म्हणजे एखाद्या ड्रेसवरती तुम्ही असं नेकपीस सारखं लावू शकता किंवा ॲक्च्युली तुम्ही नेकपीस बनवू शकता आजकाल आपल्याकडे देखील अशी नेकपीसेस फक्त जरीच्या कपड्यामध्ये येत आहेत तर मी असे छोटे छोटे काही काही प्रयोग करत होते हे जे ग्रॅनी स्क्वेअर्स आहेत ते एकमेकांना जोडून एक स्कार्फसुद्धा बनवता येतो तर हे सगळे मी आता सध्या वेगवेगळे बनवलेत हे डाफोडोल नावाचं एक फूल तुम्हाला माहिती असेल जे त्याच्यावरती कविता सुद्धा आहे तर त्याच्यावरती मला हे खूप I am very proud of this कारण मला हे मी पहिल्यांदा बनवलं आहे फूल वगैरे आणि असे छोटे छोटेसे ग्रॅनी स्क्वेअर्स बनवून तुम्ही हेडबँड देखील बनवू शकता तर असे छोटे छोटेसे ग्रॅनी स्क्वेअर्स मी सध्या बनवून ठेवलेत आणि ते सगळे एकमेकांना जोडून I am planning to make a scarf तर सध्या ते एक चालू आहे त्याचप्रमाणे मंडला चे ड्रॉइंग्स मी मधून अधून करत असते त्यासाठी मी वेगवेगळ्या टाईपचे पेन्स मागवलेले आहेत म्हणजे अगदी zero point one zero point two zero point three zero point फाईव्हपर्यंत असा एक असे छोट्या छोट्या साईजचे पेन्स मागवलेत टू ड्रॉ समथिंग त्याचप्रमाणे मी थोडंसं कथक शिकते कारण मी पूर्वी भरतनाट्यम शिकले होते आणि मला असं वाटलं की मला कथक पर्सनली खूप एलेगंट वाटतं आणि त्यात मला ते खूप शिकायची इच्छा होती तर मला आता वेळ मिळाला आहे तर मी ते करते तर सध्या हे सगळं चालू आहे माझं तुमचं सध्या काय चालू आहे हे मला व्हिडिओवरती कमेंट करून नक्की कळवा चला तर भेटूया पुढच्या व्लॉगमध्ये बाय